Hoy toca análisis en profundidad de la bomba de doble acción Topic Mini Dual, que aunque ya está descatalogada, aún se puede encontrar en muchos lugares a muy buen precio. Vamos a ponerla a prueba a ver qué porcentaje de la presión máxima alcanza hinchando normalmente durante un minuto una rueda bastante habitual en bicis viajeras y urbanas. La Schwalbe Marathon original 47559 con una cámara Michelin C4 de válvulas radar. Características. Tiene una pestaña de cierre de plástico con un desinflador de válvulas radar muy práctico, una cabeza para válvulas Presta, Rader y Dunlop, y tiene un cilindro de aluminio que, y además incluye un soporte para llevarla en el cuadro de la bici con un seguro de velcro. Tiene también una manilla ergonómica de plástico y de goma de cratón, que es la típica que se usa en los puños de bicicleta puede alcanzar una eh, presión máxima de 8 bares o 120 psi y pesa 148 gramos, mide 247 milímetros de largo y 38 milímetros de ancho. Lo positivo, 1. Calidad de precio muy buena. La tapa de goma cierra muy bien, con lo cual es difícil que se ensucie la cabeza y mm, no funcione bien a la hora de que la necesitemos para hinchar algo. Y además me gusta mucho eh, la cinta de velcro que viene con el soporte, porque me da la seguridad de que no la voy a perder. Otra grandísima ventaja es que infla mucho más rápido que una bomba normal. ¿Qué cosas negativas le veo? Pues lo primero, que de mini no tiene demasiado, con lo cual abulta bastante. Lo segundo, que cuesta un poco de trabajo bombear a partir de, de, cierta presión. Quizás sea que yo estoy acostumbrado a cuando que bombear más fuerte, pues tener un poco de, espacio para andar para atrás. Y lo tercero, que pesa bastante, son casi 150 gramos, pues me parece un poco demasiado marketing decir que es una bomba mini. En conclusión, el resultado de la prueba fue sorprendente. En un minuto alcanzó un 87% de la presión máxima Resumiendo, es una bomba que yo recomendaría para tener en casa o para llevar en un viaje en el que llevar como única bomba si vas a viajar dos, tres personas juntas. Porque infla rapidísimo y en unos segundos se alcanza una presión más que considerable. No tengo mucha más experiencia con esta bomba que la de este análisis, así que no puedo hablar de cómo será su vejez, pero a pesar de que tiene muchas piezas de plástico, su aspecto no es para nada frágil. Si quieres ver más análisis de accesorios de bicicleta, haz clic aquí. Y si quieres suscribirte a mi canal, haz clic aquí.